ልጅሽ ልሁን ድንግል ከስርሽ አልጥፋ አንቺን በማመስገን ህሊናዬ ብዕር ብራናሽ ስምሽ ይጻፍብኝ በልዩ በብርሃን ጸዳል ተከባ መቤቴ በደመና ዙፋን ተቀምጣ ከፊቴ የጽጌውን ዜማ ስንዘምር በደስታ በምስጋናሽ መጠን